kolmonen kurkkiin sieltä. Niillä on varmaan vaikeuksia ponnistaa tuohon kololle tuohon sisäpuolella. Se on semmonen juttu, että tänään toi pönttö on tyhjä. Tulee ihan peräkanaa tuossa. Ja sanotaan, että ensimmäisen ja toisen välissä oli puoli tuntia. Täällä on kolmonen jo kurkkimassa välillä. kolmonen, mutta ei Pasi kolmonen.